Внимание! Это фанатская анимация, созданная в развлекательных целях для фанатов аниме. Анимация не создана по канону, и все действия персонажей созданы, чтобы они смотрелись красиво. Автор анимации Хаджими. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Приятного просмотра! Чего ты хочешь от меня, Мадара? Хм, люди хотят знать. Ты так не думаешь? Будь я первым или последним учихой, что мне с этого будет? Уважение всего мира, а также моя благодарность. Аматерасу. О да, используй все свое ниндзюцу! А я думал, ты способен на большее. Yeah. Слишком медленно. Hmm. Взгляни на силу, которую тебе никогда не достичь. Столько сражений в этом мире, столько ран и столько побед. Это не тот молодой учиха, который мог бы меня напугать. Возвращайся, когда получишь вечный мангёку Шаринган. Огромная благодарность автору данной анимации Хаджиме. Ссылка на канал и оригинальное видео будет в описании. Друзья, анимация безумно крутая, и думаю вы со мной согласитесь. Итачи и Мадара одни из самых моих любимых персонажей из аниме Наруто. И я давно хотел озвучить данную анимацию, но никак не решался, так как у меня контент связанный больше всего со вселенной One Punch Man, И я думал, что нету смысла закидывать контент связанный с аниме Наруто, ибо просмотров может быть очень мало. Но по просьбе моих подписчиков я все же решил взяться за озвучку, что я и сделал. Понравилась ли вам моя озвучка? И стоит ли мне дальше озвучивать фанатские анимации? Обязательно напишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Ну а с вами был Аниманка. Всем пока.